Thank you. ya mungkin bahan obrolan mereka kesian uh, ini kita share tentang Ustaz Makasih emang hari-hari ini nih di ya uh, kalau hari-hari ini kita anak-anak muda itu lama. Halo guys, jangan lupa datang ke acara Youth selanjutnya. <laughs> Ayo, K2 Bio <laughs> Hai. Picture करने लगे